хлордун касиеттери хлордун сурма менен болгон реакциясы кадимки шартта абада сурма өзгөрбөйт Сурманын порошогун хлору бар колбага салабыз пайда болгон учкундар жана түтүн сурманын хлоридинин бөлүкчөлөрү экендигин далилдеп химиялык реакция жүргөнүн билдирет